Dans ce cours, on va étudier l'anatomie de l'art abdominale. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer notre cours par une introduction, puis l'anatomie descriptive, les rapports, les branches collatérales et les branches terminales de l'art abdominale, les applications cliniques, les voies d'abord chirurgicales, et on termine par une conclusion. pour introduire l'aorte abdominale est la partie terminale de l'aorte descendante. Située dans la cavité abdominale, c'est à la fois une artère de passage pour le membre inférieur et nourricière de la majeure partie de l'abdomen et du pelvis. L'aorte abdominale naît au niveau du hiatus aortique, au niveau du bord inférieur de la deuxième vertèbre thoracique. Elle est située dans l'espace rétropéritonéal. Elle est à gauche de la ligne médiane Elle se termine en trois artères. L'artère commune droite, l'artère commune gauche et l'artère sacrale médiale. La bifurcation est située contre la vertèbre lombaire L4, L5 et le disque L4, L5. En ce qui concerne les rapports, dans le hiatus aortique, elle répond en arrière au conduit thoracique, à la racine médiale de la veine hémiazygos. Dans l'abdomen, le long de son trajet, elle est accompagnée des nœuds lymphatiques lombaires qui sont soit pré-aortiques, latéro-aortiques ou bien de la face postérieure de l'aorte. En avant, elle répond de haut en bas au corps du pancréas, à la portion horizontale du dieu duodénum, aux onces grêles, et en arrière, elle répond aux vertèbres lombaires de L1 jusqu'à L4 sur lesquelles cheminent les veines lombaires. À droite, elle répond à la citerne du chile, au conduit thoracique, à la veine azygos et au ganglion électro Elle répond aussi à la veine cave inférieure avec laquelle elle est en contact. Elle répond au pilier droit du diaphragme. Concernant les branches collatérales, elles sont divisées en trois groupes, paires et symétriques. Premièrement, les artères pariétales, deuxièmement, les artères urogénitales et troisièmement, les artères viscérales qui sont impaires. On va commencer par les artères pariétales et, en premier, les, artères phréniques inférieures qui se détachent au-dessous du hiatus aortique. Ils montent en avant des piliers du diaphragme et se ramifie sur le diaphragme. Concernant les artères lombaires, en nombre de quatre paires, ils naissent de la face postérieure de l'artère abdominale, ils se portent latéralement contre les vertèbres lombaires, les droites passent en arrière de la cave inférieure, et passe en arrière du muscle des lombes. Puis on a les artères génitales testiculaire ou bien ovarique qui naissent de la face antérolatérale de l'aorte au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. L'artère testiculaire, elle descend dans la région lombo-abdominale et pelvienne. À la partie pelvienne, il parcourt le cordon spermatique et se termine au niveau du pôle supérieur du testicule en deux branches, latérales et médiales. Puis on a les artères viscérales, premièrement le tronc qui naît de la face antérieure du disque D12-L1. Le tronc naît au-dessous du hiatus aortique. Il naît au-dessous du hiatus aortique il descend obliquement en bas et en avant. Il gagne le bord supérieur du corps du pancréas pour donner ses trois branches, l'artère hépatique commune, l'artère gastrique gauche et l'artère splénique. Puis, on a l'artère mésentérique supérieure qui naît de la face antérieure de L1 en dessous des artères rénales et se dirige verticalement derrière le pancréas et se termine près du génome. Il vascularise tout le grêle et le colon droit. Il répond en arrière à la veine rénale gauche, en avant au corps du pancréas à droite à la veine cave inférieure et à la veine mésentérique supérieure. Concernant les collatérales, ils donne l'artère pancréatico-duodénale inférieure, les artères coliques droites et l'artère colique moyenne, et dernièrement les artères jugénales. Ils vascularisent tout le grêle et le colon droit. Concernant l'artère mésentérique inférieure, il naît de la face antérieure du disque L3-L4 jusqu'à la veine commune gauche et elle devient verticale. il se termine en artère rectale supérieure. Concernant les rapports, à son origine, elle est recouverte par la partie horizontale du dénom. Elle passe en avant de l'aorte abdominale, puis au niveau du pelvis, elle passe en dedans du muscle grand des urtères et des vaisseaux gonadiques. Il vascularise le gauche et le rectum pelvien. Concernant les branches terminales de l'aorte abdominale, l'aorte se divise en trois branches au niveau de L4. Premièrement, les deux artères iliaques communes, gauche et droite, et la partie centrale, et dans l'artère sacrale médiale. L'artère sacrale médiale il naît de la face postérieure de l'art abdominale et descend sur la face antérieure de L5 et le sacrum. Concernant les artères iliaques communes, ce sont essentiellement des artères de passage il se termine en se bifurquant en deux artères, les artères iliaques internes et l'artère iliaque externe, au voisinage de l'articulation sacro-iliaque. Parmi les pathologies qui touchent l'art abdominale, on a l'anévrisme de l'art abdominale. C'est une dilatation qui touche la portion abdominale de l'aorte la dilatation évrisement de la haute est responsable de turbulences du flux sanguin qui vont entraîner la formation progressive en thrombus. Les voies d'abord chirurgicales. Premièrement, on a la, laparotomie médiane xéphopubien. Elle est réalisée depuis l'appendice xéphoïde jusqu'au sous-ombilical. Deuxièmement, on a la laparotomie bi-sous-costale. L'incision est tracée à deux travers du doigt et en dessous des rebords costales. En guise de conclusion, l'aorte est le tronc d'origine de tous les artères de l'organisme. Il naît du ventricule gauche et comprend deux parties, la partie thoracique et la partie abdominale. L'aorte abdominale fait suite à haute thoracique il se termine par une bifurcation en regard du bord inférieur de L4. Il se termine en se divisant en trois artères, l'artère iliaque commune droite, l'artère iliaque commune gauche et à la fin l'artère sacrale médiale.